שישי גייס, אז זה בעצם הוולוג הראשון שאין לי מה לעשות. מה שכן, אמ, אה, בדרך כלל, זה קרה לי כבר כמה פעמים, אבל בדרך כלל משהו בסוף מציל את הוולוג, אבל אין לי מושג מה להציל אותו. יש לי מין תחושה כזאת שאני חייב לעשות וולוג, זו תחושה מאוד מאוד מאוד מוזרה. Oh my god. <laughs> התיק שלי, שזה... אני לא ממש רוצה במשהו. בואו ננסה למצוא. קודם כל, הדבר הראשון שיש לי זה ספרים באנגלית. ספר מאוד קטן. לא קראתי את זה כל כך. ספרים ללימוד שפות, אני לומד שוודית. מקלות תופים, אני תמיד לוקח איתי. וכל השיט של מחברות וכאלה. כמו אתה... אוכל ומים, זהו. כל אותה, הכל. מפתחות, מסטיק, מה. זהו בעצם. מסתבר שאח שלי... שנייה, הנה. מסתבר שאח שלי לחוד, אה, לא לחוד, אבל הוא בחוג כדורגל, ואני תקוע פה בשעה שלמה. בוקר טוב, לא ממש התעוררתי, אבל um, היום אני צריך ללכת לבית ספר. אני לא לוקח את המצלמה הזאת, אני לוקח את המצלמה הקטנה יותר. אז uh, תאכלו לי בהצלחה בבית ספר. אה. דוח מצב, אני פה בבית ספר. וואי, fuck, האצבע על המיקרופון. אוקיי, אז אני פה בבית ספר. כל החברים שלי מרעישים. בואו נלך להציק להם. מה יכול להיות? אין לך משהו למסור לאומה? אוקיי, עומר, נתחיל את זה להם, בואו נעשה פלור. בלוג. אלה אנחנו עושים פלור. גובו בלי הכיסוי. גובו בלי הכיסוי. אלן. אלנה אלן. אהלן. אז שלום. רוצים להיות בבלוג של נזם זלם? תגיד שלום לבלוג של נזם. איפה הוא קנה את המצלמה הזאת? זה גופרו בלי הכיסוי למים. איפה הוא קנה את זה? גופרו בלי הכיסוי למים, אחרי זה גופרוים, לא יודעת. מה אומר, מה אתה צריך מהצפייה? כי גנבתי לו את המצלמה ועכשיו אני מסתובבת ברחבי בית ספר ואומרת לו. נטע ארסלם אמרת לי, כן. אה, אה, אה, אוקיי, אז איזה שני חבר'ה פה גנבו לי את המצלמה, ולוגים. אבל הזקתי אותה חזרה, כי אז לך מצב. לא אנחנו אוכלים. מה קורה, רוב? שלום. לא, רואים את הזה כאילו? אה, נדמה אותם כפרה. עליי. רום, כאן. וואו, סגי, וואו, לא. וואו, וואו. יואו, ילד, יואו, ילד, יואו, יואו. באמת היה מאוד. וכאן הם יכולים לראות את האוכל שלי. יש לי נייצר בלי, ויש לי לחם עם אה, גבינה לבנה ועגבניות שרי. כי להורים שלי לא היה לי כוח לחתוך לי עגבניות. סגי זורק מלפפון. זה אורגני. אז ככה. וסגי אוהב מלפפונים. וואו, זה לא נראה טוב. זה ממש לא נראה טוב. תראו, לא, לי אמרתי הוא חמוד. תראו, תראו.